En la actividad rueda-rueda de match vamos a tener dos objetos que son una rueda, un lápiz que va a pintar en color rojo y un escenario que en este caso está coloreado para que destaque ese mismo color rojo del lápiz. Tenemos que hablar también de los controles que van a estar disponibles. Vamos a, poder pulsar la tecla espacio para mover la rueda. También vamos a poder pulsar la tecla L para trazar segmentos de recta desde el centro de la rueda hacia abajo y también vamos a poder pulsar la tecla C para borrar esos trazos. Si queremos resetear el ejercicio, podemos pulsar la bandera verde para que la rueda vuelva a su posición original. Este ejercicio trata de buscar el giro más realista de la rueda. En el caso que ahora mismo está planteado, la rueda gira demasiado poco. Si trazamos el segmento de la recta, veremos como el giro es muy poco realista respecto al ángulo que gira la rueda. Para ello es necesario estudiar bien a fondo estos dos, estas dos piezas, que cambiar x por 10 va a significar el movimiento horizontal y girar un cierto número de grados es el ángulo que gira la rueda cada vez que pulsamos espacio. Se trata de encontrar los mejores dos valores para que el giro de la rueda sea realista. En este caso 10 es muy poco, pero podemos probar con 30. Reseteamos el ejercicio. Trazamos el primer segmento y comprobamos si es un giro realista o no. En este caso, para este ejercicio concreto, para este tamaño de la rueda, el valor exacto sería este de aquí. De esta forma nuestra rueda ya giraría correctamente podríamos duplicar la rueda para tener una segunda rueda y lo ideal sería en este caso hacerla más pequeña a través de los tamaños de Scratch. Y así poder jugar con una rueda grande y una rueda pequeña y comprobar cuáles son sus respectivos giros.